Hoy Dasha y yo nos levantamos con ganas de jugar. Y no sé qué tiene esta pelota, que Dasha se vuelve loca cada vez que juega con ella. ¡Le encanta! La verdad es que nos lo pasamos muy bien. Bueno, si no contamos un pequeño incidente. Y así es como en un momento, por jugar a la pelota dentro de casa, ¿Te cargas tu robot aspirador? El que limpiaba por ti ahorrándote tiempo mientras disfrutabas jugando con tu mascota. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¿Qué es esto? ¡Corre! una caja sorpresa de nuestros amigos de Roborob. No esperábamos esta sorpresa justo en el momento en el que nos quedamos sin nuestro robot aspirador. ¡Mira, Dasha! ¡Mira! ¡Un nuevo robot! ¡Que el nuestro se nos ha roto! ¡Wow! Hombrecito, y lo abrimos. Vale, pues la abrimos. Dasha tenía mucha curiosidad por ver qué había dentro de la caja. A ver qué hay aquí, mira. Mira, por aquí se coge. Por aquí. Mira, mira. ¡Oh! ¡Oh! ¡Aquí está el robot! Miradla, está súper emocionada y no para de darme besos para que saque el robot Roborock S7 rápido de la caja. ¿Qué crees que lo abra? ¡Ábrelo, papi! ¡Ábrelo! Mira, mira, ya, ya. <laughs> Ya, lo, lo hago, lo hago. Sí, sí, sí, que sí, que sí, que lo hago. <laughs> Que lo hago, ya. Ya está, ya, <laughs> ya está, ya está. Lo hago, lo hago, lo hago. ¿Has visto? Cariño. ¿Quieres ir a probarlo? A ver cómo funciona. ¿Quieres ir a probarlo? Sí. ¿Quieres ir a probarlo? Pues venga. La verdad es que hace mucho tiempo que tenemos un Roborock en casa y Dasha se lleva súper bien con él. A veces pienso que hablan el mismo <laughs> idioma. ¿Qué pasa, Dasha? <laughs> ¿Qué hay ahí, cariño? Primero elegimos en su aplicación qué habitación vamos a limpiar y la potencia del aspirado iniciando la limpieza por habitaciones selectivas. ¡Ya está en marcha! Es alucinante cómo no deja ningún rincón por aspirar y lo fácil que se cuela por todos los rincones. ¿Será capaz de aspirar y limpiar todo eso? nada, te has quedado con las ganas de la leche, ¿eh? Pero no te vayas enfadada, Dasha. No te vayas enfadada. y también evita mojar las alfombras o esterillas. la Dasha. He creado un muro virtual para que el robot no pase. Wow. Prueba de velocidad. ¿Quién será más rápido? ha ganado, muy bien. Es genial poder aprovechar mi tiempo libre jugando y disfrutando de Dasha. Para mí es lo más importante y hoy en día no sé qué haría sin mi Roborock. Ah,